Eh, nyaya yachiunza panapa tese tinoziva inyaya yekupemberera mhm. eh, maambulance akasoenaka kudai mhm. atiri kuti nyika yedu eh, pane zvakawanda zvakaitika asi kuti nyika yedu tisimudzire kuti svike patinofanira kunge iri tinofanira kushanda tirisu ndo saka isu sevene vayo tiri panapa nhasi kupemberera kuratidza kuti that thing that mandra inotaurwa napuresident kuti nyika inovakwa nevene vayo its not just a catch phrase yokutaura yes. something which can be done something chinogona kubatika ndosaka tine ambulance iri panapa nhasi iyi kuratidza kuti vene vayo vari kuvaka nyika yavo hongu yes. varipo vamwe vedu vakaita kuti titambudzike kusvika patave nhasi yes. asi tiri kuti isusu neziya nemisodzi neropa redu tiri kuzoyivaka kusvika yasvika paingadei iri isina kukanganiswa nyange yakakanganiswa neverudzi rwokwedu ava hameno uri vanozvidaidza vachiti chii mazuva ano asi hatinei navo nhasi nhasi tiri pakupemberera nhasi tiri pakutizvo izvi basa raitwa nhasi iri richazotendwa haro nevakuru ini ndichangu kungointrodusa pake zvino kuti makomrades ngatirambei tiripo musangano urimo wasimba muno south africa musangano uripo kudaro tese ngatipindei mumusangano tidzoke kumusangano tose tigone kuwana nguva yekurejista tose tigona kuwana nguva yekunovhota tose tigowana kunotizo tinoti tichema tichitizo nyange zvadini nyange totambura sei mudzimu weshiri uri muyi nyanamo inamo zvayo mai havadini vabwairodzi yedu tisivarizivayo tisivenemayo pamberi nokubatana pamberi nokunzwisisa 2023 yogore racho rinoro ende tichanovaratidza ende zvichadoitika